dan Assalamualaikum bersama saya Safwan dan hari ini kita kembali semula di dalam Minecraft Horror kita Hari ini kita nak check it out Satu custom map horror Minecraft yang bertajuk Rumah Home Tanpa apa masa Let's go So cerita dia simple guys Aku tak nak tunjuk semua dialog Okay tu, tu dia tengah cakap lagi uh, So technically kita ni adik-beradik Lepas tu abang kita pergi melawat satu macam rumah agam ni Macam Resident Evil Game ni dia macam Resident Evil guys Right uh, tiba-tiba sejuk kan uh, keadaan tiba-tiba sejuk right jadi game ni dia inspirasi daripada Resident Evil lah uh, dia orang pula pergi masuk hutan yang dikatakan jangan pergi hutan ni pergi masuk pula bagus lah memang bagus lah uh, lepas tu pandai-pandai kau lah so kita akan berduju ke sana itu dia ada lilin So aku dah setting tadi uh, Lama jugalah nak setting game ni Tapi oh, Aku dengar bunyi Lipas Bunyi laba-laba Boleh masuk tak ni? Nak kena buat apa? Shift Okay kita kena crouch Okay so ni prolog chapter Let's go Kena crouch rupanya uh, Besarnya rumah ni Mari tengok apa yang aku dapat Ni abang dia lah tengah cakap ni kan uh, ah, Itulah tu kan Adik dia cakap janganlah kita duduk sini kan Buat apa kan Bahaya Ya yeah, go back home betul So manalah abang aku ni Kat atas ke Oh tingkat atas Alright Abang Alright Still kena block So tak boleh pergi sana Okay so kita ada beberapa jalan Yang kita boleh pergi I want to go home now Let's leave Ah sudah Ah sudah Um uh, pintu mana yang pecah? Pintu mana yang pecah? Ah, ni masalah ni. Ah, ni masalah ni. Jangan dibuat. Orang dah kata. Jangan pergi tempat bukan-bukan. Right. Pintu mana yang dah pecah ni? Belakang ni ke? Oh oh. Tingkat atas, tingkat atas maybe. Okay, tingkat atas tak pecah lagi. Tingkat bawah mungkin. Yup. Tingkat bawah dah pecah pintu dia. Okay. Oh! Mana abang kita? Mana abang kita? What was that? I have to hide now. You what? Nah, nyorok kat mana ni? Dalam ni? Oh, uh, nyuruk. Ni kan nyorok? Oh, betul-betul-betul. Shhh. Uh, siapa tu? Okay. Dah selamat ke? Dah selamat ke? Aku tengah nyorok kat crafty table ni lah. Selamat dah ke? Okay, aku tak boleh keluar pun. So... Wih, gelap! Wah! Masa tiba-tiba dunia jadi gelap Oh, oh. Abang dia mati ke apa? I was found by police. Oh, abang dia hilang. Kita ni asyik ke- eh, asyik kes-kes hilang je. Alright. Lepas tu 2 bulan kemudian 20 tahun. 20 tahun ni kejadian time skip, okey. Lepas tu dia kembali balik kali ni. Ah, sebagai Leon S Kennedy sebab nak tahu apakah yang berlaku dulu kan. So kali ni dia ada pistol. Yeah, let's go. Aku tak sure dengan brightness ni. Mungkin brightness dia aku akan tinggikan sikit sebab aku nak record so takut korang tak nampak. So kita dapat ini dia macam mana ceritanya. Alright, save in progress. Okay, jangan bergerak, jangan bergerak. Okay, jangan bergerak. Okay, kalau save in progress, jangan bergerak. Alright, so aku dah save. Aku dah habis uh, prologue. Kita kembali semula. Kali ni kita ada handgun. Dan juga ammo. Uh, aku tak boleh set. Dan juga help. Macam nak baca? Aku boleh set tak handgun? Ah, there you go. Okay, waktu mal waktu siang nampak macam tak takut, tak ada apa-apa kan? Tempat ni. So, yeah. So, kita akan tangan kosong. The main door is condemned. I have to find another way in. Pintu depan ditutup macam biasa lah kan? Eh guys, pintu depan ditutup. So, kita kena cari jalan nak masuk. So, ah, ni biasalah start-start selalunya kita akan terang aja kan dunia ni. Ini apa benda ni? Huh. So kena cari jalan masuk Which is sini lah daripada tepi lah Weh, kita Resident Evil lah Nice gila tu Looks like I can go in here Alright We in Oh, ada bunyi air Oh, tandas Oh, ada menitik si air Belum Okay, aku tak tahulah nak kena loot ke apa Game ni Oh, ni dia air menitik Alright, sure Eh boleh turun pula sini Aduh Turun boleh tapi tak boleh naik Oh boleh Oh Bunyi lagi Checkpoint Oi Pesan Okay Right aku dah sampai checkpoint Tak ada apa-apa benda yang berlaku selain daripada bunyi tu Dan aku dapat key Untuk pintu tadi Okay let's go There we go chapter 1 What's wrong with this place? The sun was shining a few seconds ago. Tiba-tiba gelap. Tiba-tiba dunia gelap. Ooh, okay, aku kena ready. Aku kena ready. Ada zombie je tembak. Aku tak tahu tembak left click right click. Open the trap door. Lockpick. Okay, aku perlukan lockpick. Okay. Right, ni apa? Open the door key. Okay, ni memang Resident Evil lah guys, cerita dia. Okay, kita explore tingkat bawah dulu. And then kita akan tahu tingkat-tingkat lain buat apa. Wah! Sabar. Dal dalam chest ni. Oh, oh, oh, oh sabar, sabar. Okay, ada, ada roti. Dan ada material untuk apa tak tahu. But aku dapat loot tu. <laughs> Interesting. Okay, sini pula. Ini macam tempat apa ni ada piston ni. Oh, ada loot. Yup, material dan juga roti. Aku tak pasti apa fungsi roti. Makan lah, of course lah kan. Makan roti. <laughs> Tapi itulah. Open the glass case lockpick. Okay. Right, so ada dua benda yang kena pakai lockpick. Right, kena pay attention benda tu. Dan hujung ni... Um, hujung ni tak ada apa-apa. Kena block. Okay. Kita try turun bawah. Oh, jap, bawah aku tak pernah pergi lagi. I believe so. Ah. Okay, maybe kat bawah. Maybe salah satu barrel ni. No. Wah. Wait, what? Oh, tu tu. Okay, okay, betul betul betul kat bawah. betul. betul. Oh laju ya, Oh laju ya. Saya nak tembak saya nak tembak Okay Dan Wow wow wow ah! Yes Ah Dah, dah, dah. Relax, relax, relax, relax. Okey, okey, okey. Dah, dah, dah. Okey, dah menang, dah menang. Okey, dah menang. Relax, relax. Ha. Oh my goodness. Betul rupanya lalu bawah. Aku tak perasan bawah tu. Aku duk pusing, pusing, pusing, pusing. Rupanya kat bawah. Oh, boleh juga heal makan. Ah, kan macam tu aku, aku bagi. Eh, zombie, zombie. Yo. Okay, aku tak sepatutnya menghabiskan peluru. Oh, aku dapat. Apa tu? Aku dapat uh, arrow. Wait, what? So, aku dapat arrow. Okay, kita akan explore lower level dulu. Lower level. Tengok macam mana. Ini ada chain. Dia mengadap belah sana. Dan dia pergi belah sini. Aku tak tahu apa signifikan dia. Tapi mungkin kita boleh buat something dengan benda tu nanti. Oh, ada button down up down apa tu oh down up down yang tadi tu okey Swiss yang tadi tu down up down nice one down up down let's go should be good itu dia aku tak tahu chain ni buat apa Dia buka apa? Uh, pasal ada bunyi. Oh. Ah. Okey, aku akan menggunakan kuasa roti ni membunuh. <laughs> right, so aku dah buka something kat atas aku rasa. <gasps> Aku buka ni. Laluan ni. weh bunyi apa tu? Relax. Mr. X. Ada, ada zombie, ada zombie, ada zombie. Mari ya. Wow. Dia drop apa lagi? Dia drop material aku tak tahulah. Okay, aku ada satu je peluru eh. Gulap untuk aku. Oh, checkpoint. Ya. Yeah! Ya, yeah, checkpoint workshop. Let's go. What is this? Bagilah aku item, item. Tak ada item. Ni apa? Ha, bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Ha? Aku buat apa weh? Maafkan saya. Saya hanya... Ah! Terkejut siap bunyi dia. Oh, dia tutup. So, tekan lagi sekali. Eh, buka balik. Ha, terang dah. Oh, nak menakutkan aku eh. Right, kita boleh pergi tingkat atas. Berapa lagu best ni? Kena copyright ke tak lagu ni? Aku tak tahulah. Di malam kelam aku berada di sini. Alright, kita teruskan. Abaikan bunyi sound tu Hey! This room, it shouldn't be here Aku tak tahu nak buat apa tak buat apa Ada chest Tapi tak ada apa-apa Wow, wow, wow Why did you come back? What the heck? You are not welcome here, get out Itu Ui, itu terbakar Yo, yo, yo Eh, nak keluar kat mana ni? Keluar kat mana ni? Mati aku, mati aku Tujuan tujuan. Oh, lari lari. Mana 마니 저라 마티 mati Mati sia. Ya Allah tak sempat dah buat apa. Ya aku dah tahu aku dah tahu aku dah tahu. Senyap. Right. Okay. Aku ni lari. Aku kena lari. Hop. Yes. Ah! Lari, lari, run for your life, run for your life. Okey, lari, lari. Lepas tu mana? Kiri. Lari lah. Dia kejar, baik. Dia kejar, dia kejar. Uh, selamat dah ke? Uh, selamat dah. Uh, selamat dah, selamat dah. Okey. Jom makan, makan. Uh, makan roti, jangan makan apple. Kenapa dia jadi macam ni? Oh, come find me, X. Melee weapon. Nice. Can use to break wood. I know why you are here. Find the house key and then meet me at the old sawmill. On the other side of the ravine. We must work together if one want, want to put an end of this. Oh ni macam apa Chris? Chris. Wah ada Chris lah. So dia kata boleh pecahkan kayu. But. Bagilah contoh satu kan. Oh ni. Oh faham faham. Okay, so aku boleh gunakan kayu ni sebagai pahalang. Kalau aku nak. Come on, come on. Give me, give me item. The code item tu. Aku tak ingat dekat floor atas ada ke. Uh... Hey! hey! Allah. Oh my goodness. Eh, eh, eh sabar. Okay, mudah, mudah, mudah, mudah, mudah. Now I know, now I know. Hai, kejut Aku. Right, now Marilah Mampus kau, mampus There you go Right Cool, we got that Okay, aku suka bunuh semua sebab bila aku nak backtack senang sikit Yes Finally kita boleh pergi sini Baik So apa ada dalam ni Ada lockpick Yang akan aku gunakan Untuk Hei untuk Pecah Kau serius lah pecah Okay kalau pecah kita Save dulu <laughs> Kita save Open the trapdoor using lockpick Okay there we go Yup, aku nak makan roti lu. Khabar maaf lu. Okay, and then. Ooh, jap kita check sini lu. Barrel, please lah bagi something barrel. Please. Refill can of oil. Okay. So ni macam generator aku rasa. Yup, dia ada floor secret kat sini. Yup. Kau ingat aku tak nampak? floor ni. Ah, ni kat luar ni. Ni memang diletak ke ataupun aku yang jumpa ni? Aku harap-harap memang betul diletak lah. Memang diletak sebab dia nak bagi kita ammo. Dan juga petal. Baik. Ya, belakang ni ada benda di block. Nice. Okay, there we go. Pintu. Okay, ini adalah progress eh guys. Chest. Oh, ada red petal. Punya apa tu? Ah ha bunyi apa tu? Ha, ha. Ha. Patah balik, patah balik. Uh. Retreat, retreat, retreat. Okay tak ada apa. Bunyi nak menakutkan aku. Okay. Oh, ni untuk juk kot. Alright. Eh. Aku bukan nampak jalan pun. Kau tengok. So, ini betul-betul laluan kita kena pergi lah ni. Chest lagi Nice one More material Baik Alamak Open je Open gila weh Boleh relax jap tak Boleh relax Relax brother Brother relax So belakang ni macam ada secret Ah, uh, What Wait what Lockpick One more lockpick So kita boleh guna Oh of, course lah Of course lah zombie jenis apa ni? Matilah kau. Ni biasalah ada sini memang lama pun mati okey. Aku tak tahu uh, critical ada ke tak. Ni 170 ni guys. So kita akan turun balik kita ada lockpick ingat tak? Satu bilik yang ada lockpick tu. So kita akan gunakan dekat situ. Ya bilik ni. Eh bukan ni bilik Ah ni Right inilah saya benda kita buat Lepas tu kita akan end akan uh, Tamatkanlah episod ni Kita dapat You found six shotgun ammo inside the glass case So aku buat semata-mata untuk uh, Ammo shotgun je Nice Shotgunnya tak dapat lagi Dapat ammo je Okay So aku rasa kita akan tamatkan kat sini lah uh, Kita punya Resident Evil Minecraft ni Okay, kita kena cari, okay, kita dah cari semua lockpick yang ada. Kita kena cari key. Key tu aku rasa dekat bilik yang ada, uh, apa ni, wood lah. Kita kena pecahkan pakai axe kita. Yang begitu OP ya. Eh. Uh, so, kita akan jumpa lagi dalam episod akan datang. Uh, ha, save dulu. Dengar bunyi save tu. Bunyi wider. Kalau korang suka dengan siri ni, korang boleh bagi tahu kat bawah. Korang boleh like. Bila korang like, aku boleh tahu yang korang nak siri ni. Share video ni supaya ramai orang tengok. Dan bila ramai orang tengok Aku lagi semangat nak sambung Dan kalau korang suka dengan channel ni Subscribe lah Simple tekan je satu button tu Terima kasih banyak-banyak kerana menonton Assalamualaikum Dan bye-bye